чем влияет? Солнечное, Солнечное излучение. Слава, собирайся в раскрытие. Слава, стрезай. Действие. Давай еще. Кислот. Это вот это действие. Да, следующее. Действие кислот. Щелочей. Что Действие кислот, щелочей. ядов, действия кислот, щелочей, спиртов, ядов. Спиртов, а ну, ядов. Воздействие. Богдан. О, Маша. Все в голове.